Tingling, tingling. Is the corp pioneer, weet nog, I, uh, de kid, mm, ja. Pioneer, like Yeah, dat, ja, Okay. Oké, okay, is goed. Ja, ik neem mijn telefoon op, even gamey, waar is der nou? show wat, lean op een moddersteen van dat is cool, daar wil ik kijk wobby steen ah. Jij wist voor maar die nam op de lean again Een of meerdere kleuren de hele stad trof Van om de hoek op het boer tot op de plak bij de stop Lucht elektriciteitskist na de namen van us en things dat er vanzelf get, nee we hadden heel wat voor oor je Ja je, lieken lang terug omdat we binnen zitten Maar ja, dan houden we echt wel wat tijd voor de oren ding Ik zit wel we, maar ik bedoel hier en hem en hem We je omdat we telkens meer inliekje Zil me niet jago, achtergrond wel wijzen je Die oren DNA en we binnen sensitief wat meer iepen maar iep niet op oren blikken, we binnen uw eigen scene. Ja, ja, ja, met Dirk. We haken gewoon de telefoon. Nou, doe even gewoon. Ja, mijn Dirk. Hey, nou, we haken de telefoon. Nou, doe even gewoon. Ja, mijn Dirk. We haken gewoon de telefoon. Ja. doe even gewoon. Doe even gewoon, man. Ja. Ik kom van vier, maar ik ben gewoon tegen wie. Soms ben ik op de goals vlak en denk dan wat joggen ze naar mij. Of wat joggen ze briek en wat zezen ze weinig, wat zezen ze weinig, waarom? En mijn graf in de app dwang. Hun graf vertaal, ja nou ik doch het gewoon. En Jim binnen vies te mij, maar ja nou, ja nou ik doch het gewoon. En ik ga de hoorn bieden, ik wil op telefoneren. Want ze wil meer van me, ja sure, die lessen, en ik is nog weinig van Want ik ben de vrouwenexpert Ik heb mijn eer ontwikkeld en geen luister je Ja wat toen het zeist, ja wat toen nou zeist de best gewoon een puber je yeah. Ik denk nog heel wat door respect te leren had hmm. Maar ja, doch maar wat toch? Ik leed die lever los Tingeling, tingeling Ja, ze alweer hè Nou ja, maar Dirk, we haken de telefoon. Tingeling, tingeling. Oké. Okay. Nou, je. Yeah. Nou, doe hem gewoon. Like that, man. Just today.